Selena Mix. Yeah, metal beats. Uh, 後ろ向きなラップラップナンセンスノーセンキューノーセンス真実が一つなら一生見つからない真実を見つけてろ人それぞれ十人十色自由にブループリンツに栄光はないらしい欲しい生きた証リビングトゥーフ誰かに話せこないのに聞いてほしい普通普通でいい何も言わなくていいそう何も 誰にも会いたくない誰にも誰にも会わせられない誰にも ああ今涙が止まらない尖らない生き方素直すぎる生き様らす探す不器用さに沈む単調なリズム単調なライフ何も変わらない八つ当たり主義終わらない反抗期まっ赤っの反抗抑えたい衝動うまくかわして反動繰り返す衝突建物の外報道脳内はすでに衝突すでにもう制御不能幻の鳥方々のよう自由に放浪賛不両論 セリだけのスペース相変わらずのマイペース目に余る行動目を含める言動にソーリーファミリーソーリーフレンズストーリー通りすまない通りその通りトニーハプニングばかりでもストーリーアンソーリーソーリー や仲間恋人感謝を忘れずそこに愛を添える備える将来いやいやまだ若いなんてことでもない、うん時に厳しいいつもそれが愛その証家族が新しく増える浮かれるどうしようもなくなりたい時誰が支えて与えてそれを癒してくれるはあきっと今隣にいる女性がお前のお前の最大最愛の人きっときっと2人にしかわからない2人にもわからないあ わからないわからないわからないオンリンギングフラワーもう一つのストーリー二つの魂 s ーリー、y 何も言えなかった 当たり前のようにずっとずっとそこにあると信じた信じてた焼き付けた笑顔は写真じゃなく心にほころび微笑みあ、そのヘッドライン超えることできないのデッドラインのなしは用なし吐き捨てられる時代に欲しい欲しい強さを欲しがりその道を曲がり挫折を挫折また歩き出すハートの形ヘッドの形生きる価値勝ち負けに関わらず絡ますリンク 人と人とのアーチ描くサーチ探る好みマーチ音を味わう秋の風サーフィンサーフィンあん肌寒い雨の陽気気分は陽気いや少し落ち気味あん夢の実現のため放置した人たち放置した場所もう帰ることのできない過去も今も進むしかない未来もあん目に見えるものだけが全てじゃない捨てきれない思い出思い出 うんもう間に合わないストーリーにストーリーうん全て含めて愛してるありがとう and more and more and on. Listen to the performance. Keep it real. Real に生きろ。